eh, smart solution real results. Honestly, mimi nime nimekuwa proud sana na na hii kampuni muda mrefu sana, lakini revolution ambayo wanakuja kuifanya ni it's a favor to us, yani favor kubwa sana. Ndio maana imekuwa ni rahisi sana mwenyewe kupokea mwaliko kutoka kwa ndugu yangu Nsujo um, anaielewa sana ya muziki, amekuwa engaged baada ya kuona uh, mambo mengi yanatokea, ndipo ambapo tunapohitaji uh, uh, vitu vingi vilivyotokea uh, kuhusu wasanii uh, imebidi mwenyewe afanyie kazi ili swala na katafuta wataalamu kufanya shughuli monetization, amesema kama walivyosema wanafanya wanafanya vitu vingi, so uh, sina mengi ya kusema zaidi ya kuwapongeza nawapongeza kwa sababu uh, mabadiliko yanaanzaga kwa staili hii kujaribu mabadiliko yanaanza kwa staili hii you cannot see if you try it you have to do it so you test it ukisha test kwamba umeona kama kuna utofauti gani if it's good then you good to go sawa kwa la msingi ni kwamba ningependa uh, kama wasanii wenzangu namsikia uh, na sanaa watu kwenye presentation ya ya kampuni ya NG7 uh, ah, wanakaribishwa sana, nakaribisha sana kwa sababu uh, vitu walivyoviongelea nadhani katika upande wangu wa sanaa yangu mimi imenigusa imenigusa ili tusiweze kuendelea kuteseka na vitu kama hivyo nini. Uh, na mambo ni mengi, mambo ni mengi katika na, na muda mchache wanasema eh? Kwa hivyo kuna watu wanaweza wakawepo kufanyia shughuli yako au relax tu eh? Kwa la msingi ni kwamba tuwa support kwa sababu ni kampuni mama, kampuni zao eh? ya hapa hapa nchini kwetu. Kwa hivyo <clears throat> mimi sina la zaidi ya kuwapongeza sana, asanteni sana NJ7 kwa kujali. Thank you so much, shukran sana. Asante sana alikiba Na ikikata kijiba sipata ta Eh bwana, tashango kwa makofi kidogo bwana, ndio hivyo bwana. Haya, moja, mbili, tatu. Viko wapi bwana makofi yake baba wali Ali rasmi tunaizindua NJ7 Solution. DJ Chapa. Thank you. ya keki hiyo furaha na ikimaanisha kwamba tayari tumezindua kama dada Mariam DJ oh la la, naomba staff wote mbele hapa tafadhali. sana dada Mariam, tunaomba staff wote. Guzman, sogea nayo kipande cha keki kutoka kwa Ali Kiba. Yes, ma rehema naye pia kutoka kwenye ishara ya masoko naye pia anapokea. Naomba stafu mje mbele hapa uh, mpokee keki ya uzinduzi wa kampuni yetu. Life will be so brighter. Uh, kuwakaribisha wageni ambao wako hapa, tafadhali Jumamba Kakame aliko ndani. DJ pigeni makofi jamani. agradeço a Kids Music da Ligue Balada e a Kids Music de Outra Beleza. DJ. Sauti ya kupinda, kupigia mzako sikomi K4S Security pia tunashukuru sana DJ. Ole la. Ole la. Tunashukuru sana K4S Security wanaimarisha ulinzi eneo hili. Haya, tunafungua champagne. Ali Kiba tufungulie champagne tafadhali. DJ tunaomba muziki.